Hola, benvinguts a Contrasons. Avui farem un especial dedicat a tota la pandilla fills de puta que ens governen. Jo sóc l'Ivan i el qui s'amaga és el Javi i a la claqueta la Supermar. Doncs avui farem un viatge musical cagants amb tot des de Barcelona fins a Sevilla passant per la capital, per Madrid. Començarem a Barcelona amb una banda que es defineix com a pacífica però amb nom de cabron. Fan pop amb punk sobretot punk, i es caguen amb tot, ens encanten. Una banda de casa que l'any passat treia una demo i també treien el seu primer treball, un treball de títol impressionant que és Dreaming is Possible, tot escrit tal qual, són Tejero, i això és marca Espanya. Ara ens anem cap a Madrid amb una banda amb molta mala llet. Sonen indie però són punk, molt punk. Tenen perles com El inútil de Mariano o La hoguera de San Jerónimo. Es diuen El Pardo i ara us aconsellem les classes ocioses. I acabarem Andalusia, amb una banda molt atípica. Fan fusió i no duen rastes, però un tòpic sí que el compleixen. Són andalusos, com us he dit, i són molt catxondos. Musicalment, segons ells diuen, mamen de Triana, de Veneno, de Lee Perry, de Radio Futura, de Derribos Arias i també de Can i del crowd rock i de totes les bogeries del món. Es diuen Pony Bravo i això és Mi DNI. I fins aquí el Contrasons d'aquesta setmana. Esperem que trenqueu alguna, algun aparador. Fins la setmana que ve. Escena 7, toma 1.